Lepo zdrav. Danes vam bom pokazal, kako lahko zaslužite z YouTubeom in eh, uploadanjem video. Spravi, v YouTube se moramo najprej logirati, ustvariti svoj profil, potem pa tukaj uploadamo svoje videe. Tako, izberemo datoteko za prenos. Tako, izberemo en video datoteko. Tako. Počakamo, da se video prenese. Tako. Tukaj imamo potem osnovne podatke, naslov videa, ključne besede, pa oznake, da nas lažje najdejo na YouTube. Tako, tukaj izberemo naslov, naprimer Paris. Paris zberemo ključne besede, potovanje, pari, travel in oznake, po katerih nas potem tudi lažje prepoznajo. Paris, travel, potovanje, potovanje, Tako, potem tu izberemo ali javno, ne objavljeno zasebno, izberemo javno. Izberemo prvo sličico, tako damo objavi. Potem izberemo tukaj upravitelj videoposnetkov. In tukaj ne, preverimo, ali je ovrednoten. In vidimo, da je video ovrednoten ker je pod opcijo zaslužek izbrano zaslužite za oglasi. Ne. Lahko bi tu izklopili, to se pravi, tukaj mora biti zaslužite za oglasi, izberemo s katerimi oglasi, shranimo in to je to. Ne. Video je objavljen, lahko tukaj potem še enkrat preverimo, vi pod video posnetki. To se pravi, zdaj je še nič ogledal in video je ovrednoten. Najlepša hvala.